Kanalımıza xoş gəlmişsiniz. Videonu bəyənib şərh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Mayın 8-də Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Rusiyanın paytaxtı Moskvaya səfər edəcək. Report xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan kütləvi informasiya vasitələri məlumat yayıb. Bildirilib ki, orada hökumət başçısı mayın 9-u axşama dək qalacaq.